rezeki iku ora iso ditiru kasil sing ditompo bakal beda beda kabeh iku saka tresnane Gusti kang Maha Kuwasa sapa temen bakal tinemu sapa wani rekoso